sanibonani sanibonani ibizo umchasiseli isiminyemi yasentom zasemzingwane exhubeni kwakho kwakumayabo um eh, naluhlelo um eh, namhlanje ngiphethe insizwa um igama lakhe heyi kunzima ukuthi mina ngilipronounce ngoba heyi linzima um mfowethu angathi insizwe isuka esigodini noma um isuka esilobela nginokubona um kuphambana amakomisho laphana-ke eh, bo-facebook abantu bengathi abatholi kahle ukuthi insizwe yangapha abangapha bayakuklema um nabangapha emathiweni south bayakuklema so sifuna ukwazi ukuthi kathi insizwa ngubani um ifika kanjani ya igama lomculo umuntu wangenkulu ezulengilitshelile esilobela ukibo kamama esigodini ukibo kababa so ngendawo zonke kodwa ngokukhula ngikhulele esilobela ingoma wayifunda khona esilobeni ingoma ngifundisa ugazela imnyama umfana wasekhesi gazela imnyama kwenjeubani gazela imnyama funeke mhlawumpe abantu abahleli ngale bayabuzana ukuthi hawunaumfoti naye simazi lawo umasikani nangiphindele futhi ufundiswe ngomunye umuntu esingamazi shouthi unganaba kabanyama umfana kajezu marabeli ngomculo yo ngokomculo angiyayazi insizwa kithi ileke yasebenza kwiyindo sakusanamanje sasebenza khona ya insizwa uh, eh, emculweni uqala nini eh njengondwange emnyama ngiyazi ukuthi sokuneminyaka nyana ndange oh ntwange enkulu oh mina ngisuke ngacabanga 2017 xa kurekhoda ngo-2017 um umaskandi ngikhule ngumlandeli ekukhuleni kwami vele ngikhule ngilandele umaskandi obheka umuzi ngimuntu engakhuluma ngamigqomelo zemuva hayi leo leso sihloko singasibekela kwe so khule ngithanda umasikandi kwaze kwafika ukuthi um nami ngize ngifike kuphi ngize ngizibona ukuthi nginekhono nami benjani lokugcula umasikandi mase ngihlangana logazeli mnyama engiye ngithi ngwasehlanganaphi nogazeli mnyama kobulawayo yebo sonke besihlala kobulamnambe ngihlala ekhatrobak nehlala emagwegwe ngihlangana naye nje ubese ukhona ube yisponsa sendolwane kubantu ngigolidene bayamazi nje abantu bona ya emculweni hayi ngicabanga ukuthi iy'nsizwa ziyamazi ye sihlangane eh, laphoyana nje nguye nje ombhushe kakhulu kwaze kwafika eh, ngoba bekuwu-twenty seventeen kuzofika manje ngu-twenty twenty-two um sewusebenze kanjani emculweni engathi mhlawumpe ukubona kunjani uyakhuphuka noma ubuyehla noma kwenzenjani semangaka ama-albhamu um ney'thelo zawo zenzeka kanjani amalibhamu esengiwayenzile awu-two okay amasingili hayi wow yona insizwe yamasingili hayi ngifuna into epheleleyo na ngizothi kulezi nsuku kunama kunama ep nakhona hayi okwabafana yeah. yeah. so la malibhamu amabili angu-two mm. angeke ngisho ukuthi mhlawumbe sengiye phambili sengibuyela emuva mm. emculeni lokho sengiculeni ayikho mhlawumbe into engathi mhlawumbe sengibhenefithile ndiloku ndisazama saphambili ndiyathanda iinsizo zoba sikadi bazikhulua usho ukuthi awungeke usho wona uloku usemculweniuyemuva noma uyaphambili ah, ah. ngezinye izihloko lezo ndiloku ngisaphambili kodwa ukuthi ngathi kunento esengiyitholile ngomculo nabe ngikhuluma mani so ucabanga ukuthi mhlampe yini into eyenza ukuthi la emculweni singatholi lutho ngokubona kwakho ngoba ngeke sitsho ukuthi eh abantu umculo abawuthandi ngoba umasikandi siyazi ukuthi yathandwa ngeke sisho futhi ukuthi abantu abanamali ngoba abantu banayo imali siyabona nje bathenga utshwala ngaphandle yabona ungwami umbono esadini lakithi mm. ngapha komthwakazi um mm. eh, umasikandi siyawuthanda kakhulu mm. kodwa isapoti yabantu abantu basapota ngomlomo umuntu ozokutsheyebo ngizokwenzela lokhu ngizokwenzela lokhu kuphelele kuphi emntonyeni ayikho mhlawumbi into ethiwa mhlawumbi bengakwenzela yona into abayifuna ukuthi uyenze nje into yamahala bejabule nje kuphela intoaongokhwela kuphela uzoza bedawu ntwangu siyamazi siyamazi uyamthela bejabula kokhwela ukuthi mhlawumbe bangibone ehamba ngezinyawo kuphela akuthuthukisa akukafiki lokhuyani ukuthi hayi bengakuphakamisela phezulu hhayi hmm. ayikafiki la so eh, kushouthi wena since ku-twenty seventeen sizofika namhlanje ngoku-twenty twenty three awekho mhlawumpe ama-sponsor asekafika athi hayi mfowethu hayi awuthi sikukhuphule siyakubona mpela ukuthi hayi uyazamazama umfana wangakithi yake senze kanje umuntu engamusho ukuthi mhlawumbe ungathi uyangivusa ya imicimbi yasesikhoveni imphathe kahle kakhulu kakhulu esayidini lami ngiyayi nangithi vele sikhuluma nawe imphathe kahle kakhulu eh anginankinga nabo eh kokibo kagogwami tatyana kumbe mhlawumbe babejabulisa ukuthi hayi lo mhlawumbe siyamazi ngoba mzulukazi bani um eh, ngoba nobaba futhi ngwakhona phiyana kodwa sendithokoza kwesikhombini ugogwami ake ngibekwazi kodwa mina mase ngisesteji ngiyazazi angibuyele emuva into yami ngiyayenza um eh, singathi mhlawumbe sithi ungathini kwamanye ama-sponsors um kuzekelisa ngomcimbi wasesikhobeni ukuthi yini into ofisa ukuthi mhlawumbe ingenziwa um siyabona esikhobeni usuke ame yedwa nje uzonto azizi mhlawumpe ezinye iy'nkampani zendaweni khona lapha or iy'nkampani nje zasezimbabwe zonke jikelele zizozama ukuthi zixhase ngoba iyakhula le nto onke umuntu uyayibona um eyakudinga futhi ukuxhaswa so eyakho isipho benginesifiso sokuthi eh ekakhona abekhaya kuzondwa ngeke simbalele kakhulu ukuthi mhlambe ngwasekhaya ugcile kakhulu kuphi e-, eSouth Africa mm. naye mayenza lo mcimbi yabe siphakamisa nathi ubona ukuthi kola ke kunani kunamakhono kunabantu abaculayo yabe siphakamisa bengicela bengicela ukuthi laba sekhaya khona ngale abatholayo lokhu abakuthola besifakele bes, khonokho okuncane eh, ngicabanga ukuthi niyezoba kithi enisekhaya khonapha enidla izambane kaponi um undwangu ukuthi ake nisihlephulele madoda khonokho khona bengadli bodwa hmm, ngoba ngoba siyaba-entertaine vele yeah. E- emcimbini yabo le ngibheke kakhulu um lapha esikhoveni kunama-advantages amaningi abantu abangahle bezowenza ma kunomcimbi uthole ukuthi ma behlomula nabo lapha emuva baya buyisela basupport e, e, emcimbini um omnye umbuzo uthi um la kumasikandi uyazi ukuthi zinduku kuyanethwa kuyathini kukalushwane ukuthi mhlawumbe uhlangane nomculi kamasikandi ethi hhayi mina ngiklin ayikho nje insizwa isivikisana ngenduku um ngibheke ingoma kuphela yeah angazi ukuthi wena owela kuloku hlangothi lolu lwenduku noma lolu lwababalekayo abangamagwala noma lolu lokushaya ingoma umasikanda ngeke uhlale ngeke uhlale hmm. nje ungayitholi induku sebeyagadlala phela namanje ugospel sokwaba namakhemp kemp lakugospel kusefana kudala sikhulu ukuthi hayi kwakuujesu emile lapha manje sekuyabangiswa ukuthi hayi thina singabakapapa bani thina singabakapapa bani so kuyo le mpi yabo-western south nabo bani bani ukhona wena ukuthi mhlawumbe khona abaculo ohamba nabo liviyo elithile okwamanje abekho kodwa-ke mase sengomeni bakhona ngoba yebo amandla abekho kodwa ma sishaya ingoma bakhona nabo bazazi futhi nam futhi ngiyakwazi ukuthi ngihamba nabo bantu uyabazi ukuthi abaseyebo ngikwazi kahle um eh, ugazela imnyama ngiyazi ukuthi um eh, yinsizwa esisebenze kakhulu kobulawayo singabheka omasikandi abaningi um amakhono abo bawathuthukisa ngapha e-south africa um ogazela imnyama ngale khaya kukhona iqhaza abalibambile e-, elikhulu kakhulu eh nawe ngicabanga ukuthi kuye waba ngomunye umuntu obeconcentrate kakhulu ekhaya so eh, umasikandi eh, eh, ubheka ukuthi ukhula kanjani ekhaya ngoba uma ngibheka mina noma singanje kuma-social media and stuff um i-support eningi amasikandi isuke igenge le engapha emzansi um igenge sekhaya ayikho noma singathi mhlawumpe uyabona umasikane kunokwenza amaqoqonyane ey'kibha nani nani ukuthi abalandeli bakabani yini into yahlula ukuthi ingene nasemakhaya kithi le kobulawayo nje sithole ukuthi hhayi nanza iy'nsizwa ziyadumisa zisemadlodlo namhlanje kuhlangenwe ngokuthi ngokuthi ukhona kushutha kaze ngisondele ukhona hmm. abakuvezi mhlawumbe kuma-social media ukhona ukhona umfana walaphana kogodla abade umqathanzipho kube khona umkhaya wami laphana esigodini abade umhlawumbe wezinjani ya mhlawumbe yebo nokuzibona lezi zinto befaka ama-t-shirt nanani manje baningi nje laba bantu hmm. nawe futhi ukwazi nami ama-t-shirt akhona ukuthi mhlawumbe isandla sesencane nokuphabhisaje i-publicityngoba nesifiso sethu thina esinaso esilaso thina ekhaya le sesifiso sokuthi mhlawumbe ama-sponsor asenzile lokhu ngoba thina yithi esibayenzela ubunathi hmm. ngisho la kuma-radio zimbabwe nakubo-skies kuphi nakuphi hmm. bayadlala kodwa kunesikhathi sabo mm, hayi siyabonga kakhulu lapha kokhuluman f m nabo skys hayi cha for umaskani hayi mina ngibaphakamiselisa kuyadlalwa mpela usuku nosuku ungahlala phansi hayi uyezwa kudlala uzintsha ziyamnuma kudlala emabhumntwana kudlala ontwango kudlala ogazela emnyama ondlamuva sebeke bashane award khona lapha koskys so kuyakhomba ukuthi imisebenzi kamaskandi iyabonakala kodwa-ke um imcimbi yatholakala kobulawayo ngiye ngibone ukuthi hhayi kukhona ini ini namhlanje kuyobe kwenziwa ukuthi endaweni eyokuthi um eh, banitreat-a njani nomasikani banitreat-a nje okufanayo um eh, nabobabojakes lapha nabodatoto sandra nabojapresa nabo-amara brown banitreat-a ngokufana angeke besitreat-e ngokufana ngoba ikakhulu umasikandi ma kuthiwa mhlawumbe kunomcimbi kamasikandi hmm. kusho ukuthi lapho kuyakulabantu bakithi nje kuphela uma ngisho abantu bakithi shinto mhlawumbe uyangizwa kodwasithi ah, eh, mhlawumbe eh, uzoyibeka obala leyo ukuthi yakanyeithi mhlawumbe kakuloma amandebele nje kuphela angeke uthole mhlawumbe umuntu eshiyonena ukuthi usapotani umaskadi umaskadinoma eh, mawathi uyathengisa i-cd lami ngawafike emuntwini eshiyonena uzawuthi ayi ah, kuyeni vele khona lokhu uyamthola kodwa thina ukuthi kuze abantu abasuke arala silabandlululo uma kufika ujabrezo mbomajesu yasuka sigcwele ngaphi esithofu so usho ukuthi laphayana kusuke kunokuba ubani osuke bandlulula omunye ngoba nina uma kuze umuntu eharel niyahamba niyekhona yeah. eh, um angazi ukuthi mina wena uyakudlale yini emfakosi ukuthi manje sihle sikuphruve ukuthi hayi wena uma ungayi emfakosi hayi futhi angibona ukuthi angibona ukuthi mhlawumbe bapho nami ngiyaphupha ngisiya lapho ngemhlawumbe bona onesibiso kwenye sizidlula kwelanga embala emsika sithole kumafakosta mpela kuthi hayi ma-scand festival ziyobe zigala kakhulu la emfakosta hayihlulwa yini mhlawumbe ngoba bona bayasuka bonke bazokuthi siyashaya idensol ilanga lonke angeke ukubone lokuthi la lemfakosi hmm. singasaba le mfakosi la ngisho kumakhela negwelo lapha eduze ngisho ukuthi ngeke sithole sama-scand festival emkhopha ngisho nephupho angeke mhlawumbe ngiphuphe mlapho ngiyazazi nje why you dismiss ukuthi ngeke benisapote noma angeke besapote so asiye asingene kule okay ujapreza comes to kobulawayo yeah. abantu bangene yeah. eh wena uhambe eh, emfakose abantu bengangene eh don't you think ukuthi thina kukhona la esingashayi khona when it comes to music noma nje kule politiki noma kunjani kune politiki ekushayeni siyashaya nasaphila ma ubona mhlawumbe sestage ubona mhlawumbe kusukuma wonke umuntu kusuka kunobandlelomuntu so babekujabulela okwalelo la ngoba babontu wenze mnani ma uphuma ukuthi hayi hhayi ukujabula bengajabula kodwa kujabula mhlawumbe abantu abakithi laba bangatholi lutho um into engayisho mina ngabantu basekhaya laba batholayo kakhulu labo sabajinja baba baphume ilanguage engaseyakiwo kuyafana phela kuyafana namaphoyisa asekhaya mm. yabo kwazi ukuthi ongikhumala kodwa uzama uza mase udibane mhlawumbe uhamba ngemoto mm. uzamthola mhlawumbe sengani wasiyarara akasakhulumi le language usalibonani allright hayi yizwile ngicabanga ukuthi um abantu kuma-comments bazosho bona ukuthi hhayi bazwa kanjani le ndaba ekhulumywa ngondwanga eh, um ndwanga eh, um ngilokungobulawayo um uyabona ukuthi la sinokuhlalahlala um senze ongamafestival inyana sithi nje eh, um mthwazi maskandi festival noma nje bayethe end of year maskandi festival um eh, ngiye ngathi ngisekhaya kulo mnyaka odlule nga ngahlangana nalensizwe indlamuva wayibona mhlawumbe i-interview engayenza naye bengayibo eh wa naye wakhala ngalokho ukuthi kuyasilela ukuthi kuhlanganwe kahle eh kuphume i-festival eh ngokukhala kwakho ekhala nje ukuthi mhlawumbe kuyasweleka imali kodwa okumqoka kwaba ikuqoqa abantu babe ndawona njengokwenzeka lana mina uma ungathi um eh, ngesaturday yona le angibe labo masikandla abawu-ten abazodlala eyibhotheti noma eh, emhlangano park noma elili eh, e-, e-, e-, park ye akuhlubi ngakwazi ukukwenza manje kube khona so yini enenza ningabi-united kakhulu ningomasikani bani nisekhaya imali imali esuke ingekho imali esithola amasekhaya ukuthi sibhadale amarenti sithengokukuhla ngoba njengabantu abanemoto Mm. ngoba unkosikazi angeke angeke vuma ukuthi ngithathe imali ngiyinjani ngidlulisele phambili efaye emabhesha ah angeke vuma kodwa ke right unkosikazi wakho wena ukusapota kanjani wena ikamzi umculo eh, umastani ngiyazi ukuthi abantu abaningi uma ungathi uye emculweni uma umama wangena emculweni kusuke abanye becabanga ukuthi susu kanje kanje uma uyinsizwa wakhona ungangena emculweni um besuke becabanga ukuthi eh, sokunalokhu lokhu lokhu um wena kuwe kukuphazamisi when it comes to wami nkosikazi awusandisapota kakhulu kuneso kakhulu andisapota kakhulu nakhona ngiqala ukuyibhala ingoma hmm. niwayincedisa futhi vele kusho ukuthi ma ngabe nami ngicula umasikandi vele ube manje sengikushaya khona ukuthi ugadla ngabafana ngekucashe ya kwaba negalela ya um ukhulume ngama-albhamu aze aba u-four i-latest albhamu aba u-two or oh, iminyaka yo-four so eh le yokugcina iphume ngamaphinyaka 2019 2019 yeyo osayiphusha manje yeah so ukwazi ukuthi mhlambe wenze ama videos nanani mhlambe ah, ama video angawe ama video enginawo lawo mhlambe mawuphefoma mamphefoma yakho na ku YouTube ngicabanga ukuthi insizwa ayishuda amavidiyo um nawo umsebenzini le nsizwa isizinama-albhum awu-two nje eminyaka esimide ayikashuti ividiyo um eh, siyaproposa nango libuye limshuti into engabathembisa yona nje ukuthi lo nyaka mm. mhlawumbe ngo-april march mm. ikhona albhamu ezayo ngizobe nginayo futhi ugazela iminyaka uzobe ufeature yena yebo uyobamba intambo uyobamba intambo kakhulu ngizobe nginayo wena service ya sebenza so isingenile vele emshinini hayi ah, yakangeni sayaqala ngoapril o oh, yangena ngoaprilphume futhi lapho ngoapril niyayithemba ngangizwe phela abanye kuthiwa umuntu ungene ngojanuwari aze ayophuma le ah, komunye ujanuwari omnye umnyaka hayi thina saphelile niyongena kukhona kobulawayo lanegoh um eh, kahle kahle uyele njengoba umculo kungathiwa ubhese kuphi um ukuthi mhlawumbe aningangizwa ukuthi khona abaculi basekhona khona abaculi basekhaya wena usegol noma wena usekhaya ah, mina ngathi ngindawo yonke ngoba ngiyakhona e-, ekhaya ngikhona mhlawumbe after two months ngehla mm. ekhaya futhi hayi ah, ngithatha nje ah, futhiigenge le engakuboni uphefoma nay ngabafana abasekhaya nbafana abalayo basekhaya baphekwa khona le khaya nikwenza kanjani futhi beke ukuthi ngiyathinda le nto eh, ngabheka um igenge yasesigodini um eh, ngizolincoma kulokhu angivamisanga nje ukuncoma igode ethile angiqale ngokuncoma esami kulokhu um ngake ngabheka uma ngisesikhoveni um eh, from ingane ey'ncane um eh, five years kuyate wonke umuntu nje umasikandi ngisho ungathiwa um ma u-m c ukholise nje ma u-m c ngoba ungavumisa ingoma kusukuma abafana abancane begide nakwenza kanjani ngisho mama impela bayakwazi ukushaya ihlombe benze inini laphiyana kuba nomcimbi ukuthi mhlawumbe ake manje ngusuku february mm. every saturday hmm. kuba mm. nomcimbi abawenzayo wengoma eh, ngiyibona eminye umazengayiposta umazenge kakhuluya uyehla every month eh, siyaba vumisa ingoma hmm. kahle kahle kahle kanti siwafundiswa aqeda umazengekakhulu ngoba manje nje sekujatshule nje kuphela so ngathi yinto yalaphiyana siyinto nje yenyanga zonke ngahlahle ngathi le ngane encane nje ngathi sezicula zikhona ezingakazi bakhona abantu bakhona abantu ngamatshetshe abantu kuthi i-albhum elodwa laphela yebo bahamba nomye abantu uzonto abafana bamabhubesi abalaphanabayekhona ngento leyana kusho ukuthi basuke la besesebancane akuzange ukuze mhlawumbe ukuthi isicovid masikande bebecula vela abantu kae yebo so kwamanje ngathi sokwakhona phiyana kuphela kodwa kwamanje mbone sebevula futhi mm. sebeqaluhambeyesebeqaluhamba siyabonga kakhulu lapha komphakathi um eh, wasesicoven ikakhulu nje induna ugweba aphathiwenduna ugweba siyabonga kakhulu sibonge kumazenge sibonge nabozondo ukuthi um into leyo masikani sasifisa vele kusuke ukuthi kube iyatshalwa ey'nganeni e, ey'ncane so bayisibonele esihle namanje nokubona amavidiyo every week yana kucwela utshwala uhlamahlathwe imbuzi culwe nje kuzoshaya ingoma yehlombe umsebenzi kazonto kuhle kakhulu hayi umuntu kuthiwa uyabonga uma esaphile sifuneke simbonge nje public singesaphi um eh, sizwayakithi um eh, umasikandi ukhona kithi ukhona kwazulu eh yini enza ukuthi abantu bakithi sengabheka ukuthi thina sigrumela abantu bakwaZulu ama-fans eh siyamlanda umuntu eyivelela le embonqane maybe angakakathandi kahle umaskandi yeah eh kube naliyana ukufundisana umaskandi simfundisa hayi kunje so umaskandi kufunda the moment aqala ukwazi umaskandi uyabaleka sengosupporter ubani bani ngale wakwaZulu seleyikipa zakhona sengokhuluma kabi ngomculo wakithi singayiphambula kanjani ento okanye vele ibangwa yini kahle kahle ukuthi abantu uma sesibakhulisile uma sikandise uright then sebewudamba noma sikandisebeyazi ukuthi kubangwa yini lokhona uma sikhuluma mhlawumbe simanje manje ukuphapha bayaphapha ufike into zinja ziyam ntoma laphana ekhaya hmm. wawuphakamisa umaskandi siyabonga kakhulu futhimask umiqiniso uzinja ziyam ntoma uhambe lo maskandi uphi ekhaya ekhaya ya lelo iqiniso pela ngoba mawuhlangana nomuntu ekhaya uthi manje sebesazi laba bakhona ekhaya obani ba kodwa-ke ngale siya sikhathi umasikandi senzima hayi cha ubuthi nje ungathi umasikandi wasekhaya umuntu ethi hayi nazozinjazinja ziyamntoma ufike nawo uzinja ziyamntoma laphiyana waba mnandi waba mnandi hmm ubusuvuthiwe abantu babaleka abanye bawukhuzana bakumthandeniyakhumbula impela ngalezo ikhathi wakunabalandeli bakazindizibulo ababebaningi sinabofacebook ya bekhomenta bencoma umasikandi wakithi kuthiwe awu kuvumbuka babaleka bonke manje sihleli phansi futhi siqala ukugquma abasha okwamanjeesikwaziokwamanje umasikumqinisa ufikile umasikandi ungathwena ngumasikandi wasezimbabwe utshele umuntu wezimbabwe akutshele ukuthi ekutshele kutshele ukuthi mna angidlalele umasikandi wakngidlalele umasikandi wakwazulu kwapho nomuntu ebebeyakuphi ezimbabwe so kwenziwa yimanasinabekusuka mhlawumbe kulahle seseukuphapha ya kufana nokuthi wena usapho kufana nokusaphothi umakhelwa yeyeke into yakwe yebo ukuthi wena ngoba ngimlimini laphana lima umumbo uncoma kumakhelwane ukuthi hawa kumakhelwane ushakazelwa ngakithi vele hayi akulala lutho angakithi lokuthile ya ngoba ngiyabheka ukuthi hayi sisebenza kanzima kumasikani but at the end of the day um abantu laba desesibagumile or ama-fans lawa ayashifta ahambe kube yiwona futhi aqala um eh, ukudicilela phansi igama lomasikandi wakile kube kanti sisebenza kanzima ukulikhuphula kanje nabantu khona abalala bengadlile bezame ukuthi le nto leyi eh, ibonakale into engayisho futhi ekhaya ukuthi abantu um eh, abalandele aba umasikandi bengalandela umuntu oqhawe lami ukuthi hayi mina ngilandela undwangu ugazi angilandeli umbubhama ubhamuza angilandelaikhona ah, phina insizi yakithi bathi umbhamuzaabhamuza eh, ayimazi kakhulu eh, idlala kakhulu igitara ukuthi ukuthi hayi lwana ngumlandeli ngoba kumadungasa eh? oh, umadungasaukuthi ngoba undwangu uhlala egoli mina nizasapota abantu undwangu ngoba uyafike ekhulumisa izulu so lento kahle kahle ile nto kumele uyi-alinele yabona mafunga umasikali mafika ekhaya ungangwayela ukukhuluma umara ngeke bekuzi oshoniba umasikali noma nje wathwasele ekhaya umasikali wawuthini kumele at least ufake enyani isizulu ukuze beku-understand kuphela ngwayenza khona oku uzabona uyaba le nqwaba yabalandeli ngokuthi ukhulumile kuphela azange washayhayi sicela umntuntu angazobingelelawabingelela lo ngesindebelo wabingelelakhwelo ngapha esizulu abantu sebebalela ulimi labo vele abasalwazi omunye nathi mangibuza omnye umculo wathi eh awuculeki kahle umasikani ngesindebe eyakho i-opinion ithini ayikho le nto ngoba phela mna ngiqala ukuhlalela esouth africa ngo-twenty twenty ya twenty twenty hayi ona ukuthusa abalandeli ya twenty twenty ufike last week yebo bese ngirivotile kubo 2017 ekhaya eh, mina bese ngikubonile ekhaya ngo 2019 sisesikhona yebo bengisahlala ekhaya ya ngiyezwa bethu uhlala ekhaya ingoma besishaya kube mnandi kakhulu sishaya ulive ujayz uyakwazi besithatha sekuphi sefe lapho sesha khona abantu bejabule ufakazi yebo ufakazi bukhona amavidiyo akho akhona yebo singakaze sibuye nje kuphi e South Africa so ngishumenzi lento yokuthi uma ngabe ucula umasikandi kumele ucule ngesizulu ayikho shuthi usangawucula noma ngesikhalanga mawukhona edlunguma ukuthi kuyilanguage yakho ya ukholela ukuthi la ulendebele hmm. uzawucula ya ngoba ungabhekisisa hmm. kungathatha nje kunzima ukuthi uthole um ingoma ongayidlala nje umasikandi kuthiwe this is pure ndebele ngoma eh bathe bathe bagcumela ngiya nomculo mina ngiyakhuluma so khuluma kubalule bathi kukhona amanye amagama mhlambe awungeke nje umfaka ukhase ukhathese engomeni bathi akaculeki kahle eh, uyothi manje uyothi manje naw uvumelana nako loke eh? uyazi ukuthi manje asukuthi mhlawumbe sifunde mhlawumbe e-south africa no ngiyazi into kodwa kukhona igama lisuke ligqame kakhulu endaweni yebo yebo okunye kusuka mhlawumbe esikhulu sasithi kukopa mm-hmm. ungeza umuntu esenza lani into yakho kuyafana nomgqumeni manje abaningi abaculi ngitho abasekhaya bafuna ukuba mgqumeni uthi baze bafake amadredaumuntuuye uma ecula uyezithi uyabona kodwa angithi suke eh, be-inspirewe nguye kodwa akusho ukuthi ababe nguye owaye bemhlawumbe engazinjo mhlawumbe njengozinja ziyamlungu ukuthi bakhophishe yena yibe khophishe mhlawumbe efake uzethi lo uyabona kube mnandi nawe sizazama lemejabule ukuthi hayi nginabalandeuyenza njengami kuyabeubuhle kakhulu wona ngathi uyayikrasha kakhulu yokuthi abantu bagxile kakhulu kwazulu hmm? hayi ugcina kumakhelanovela kusizi awukwazi vele indima kumakhelanovela ayihambi eh silindele mopho umcimbi mhlawumbe abantu abakwimicimbi ehleliweyo ekhona nje noma eminye ngiyazi emine engingayazi um eh, kwimicimbi ekhona manje abantu bengalindela ukuthi bangakubona kuphi nini mhlawumbe kukhona lawo menyu ekhona or mhlawumbe kukhona enikuhlelayo ukuthi anikwenze okusamcimbi nyana nje hhayi kwamanje hhayi samele ukuqale ngikhiphe i-cd ngani yoyoqala yebo ngiye ngezwa nje ukuthi kunomcimbi wemaskandi ngewerumbo webhola neziwana ngazi ukuthi kuphi -april so ngiyawazi yaya ngiyawazi loko amapresa yebo ngiyawazi ukuthi abantu beye lapha sambeni sonke no nanti angithi ngiya nawe ngomuye wabadlali into yakidami namhlanje ngizobe ngisekhaya wow okay ayisibe sikho yangizwile impela ukuthi siyahlangana nje masikade nerumba bebe kuhlanga ebhola ukubambana eh, ya khona kubambana mbe ukubambana thina phela abaningi mas kodwa siyacela abafethi berumba siyazi ukuthi ligida lifast kakhulu sina rage ngendlela eseceleni yabo ay ay ayo gida be fast nesibamba Nemba bengabina. Abantu da uyajatshula kuphela. Awufuneki sibhamu kabi. Kodwa nani ngapha kwamasikani lesikhonzi sibhamu kuyafana. Hayi. Eh, Mele nje mase nikhuze senikhuze emindawo angeke uthakule umcimbi kamasikani uzothakule umuntu odutshilweyo iyabiqala iyabiqala lapho ayikazi yenzeke nasiyahlonipha sinokudelela mhlawumbi engomeni kodwa ma sesifesana soku ba amagwalo okubi eh, ake sithi thina nanko umcimbi mina um ngiyawuhlela bese ngithi mina um ngicela unginikeze amagrupu womasikandi um awu-five um on uzoba wesix ongafisa ukuqhudelana nabo abekhaya ya abasekhaya ngempela hayi insizwa mpela angeke mhlambe ngithi ufuna uyibali angeke mhlambe ngithi uzibani uzibani mina eh, ngifuna ukuthi uzibani oh, uzibani oh, oh, uzinjazi yami noma ngeke ngombali ngoba phela hayi i president yalapha so niyakuvuma ukuthi izinja zami yebo lokhu na yalizwile yona ndawu ngiyagcoba izinja zami lo muntu izinja zami lo my president yebo bakhona abafana abasakhula akhona umfana abathi lo mfana omncando wasetsholotsho majozi majozi ya majozi ya ya ikhona ingoma la majozi sengifakile ngoma ukhona lo mfana abathi siyabonga majozi sengumfana omncane uma ungabona ubhuti bekuvuma ukhona ukhona uthamsanga ukhona umlando umfana umlando wethiumfana wasethembisa wasethembisa ke manje akusesewasesilomeaokwamanje ngwasethembisa allright ukhona bajozi uthamsanqa umlando yebo ababili ababili ukhona usise ugqisha mkatsha angeke mshiela ngithi um bengaama-activist agcine sishayi sesifaka omama abobaba bodwa funeke sixube nje umama nomeyeda yeah yeah mangazi noma ya sokushoda nango oyedwa lo wesifor lo mhlawumbe lo mtwesfive last lo majosi thamsanqa um eh, sinosisigxifa yeah lo wesifive sinomlandi bese siza kulo wesifive ekhona inkunzi yami ezendlovu kanti uyacula yena uyacula ayi cha ngisuke ngiyitshela ukuthi usuke edlala ukuthi inkosi impela angaze ngihlangane nayo ngiyafisa ukungimemele yona la ngizoxoxaphi ichaze ubukhosi bayo mani ngoba no oright kubalandebana ya ngiyasho ukuthi impela insizwe engiyikhonze kakhulu mani kodwa ngiyibona kakhulu kwe-social media sikadlangani ngichaza noma kungathiwani yala ngokuthi yona iy'nkosi yethu ngisho thina o-m c t inkosi yo-m c buyaneyinkosi ah, ah. yokucula hayi inkosi yabalandeli bakhe uyabalandeli bakhe kodwa ke okungichazayo ukuthi nawe uyamvuma nami ukhona kwi-festival no angithi izathu senza umvumo ikithi into yenzayo iyangijabulisa ne-confidence namayezi mhlawumbe kuhlekisa akanandaba hayi akanandabaasa ethu inkosi sokusile kancane ukuthi mhlawumbe ethu uyi-president mathi unkulunkulu yebo mathi unkulunkulu ye unjalo nje um sesizowuphetha yeah. um eh, abantu mhlawumpe abahlele bangacabanga ukuthi hayi mhlawumpe undwangu asuye lo ugwaza ezi abazi bamhlawumpe uyilandele omunye umuntu wathi wazokuthi undwangu funeke bakuze ngazi noma uzokhetha ukuthi usho ibongo noma usho iphimbonyana nje okuncane angifuni into eh, eh, umokuzokhomba mm, ukuthi hayi insizwa yiyo ah, ngizosho ngengoma abayaziyo kuraira mamwe ntombi yamo sokuyitsheleleceleni ntombi yami mamwe ntombi yamo sokuyitsheleleceleni ntombi yami mawuthi ayishiye mini yogana kwandlovu ngoba kwandlovu bale nkomo ezinengi ngevala la aileyo ngathi nje ngayizwa hayi insizwa um sibonge kakhulu bakithi um eh, badani kubalaleli um insizwa lapha undwangu um insizwa ekhona kumasikani bakithi seyisebenzile eh, iminyaka neminyaka um eh, nimamukelele um ndwangu yini into nje ongayisho uyishiye kubalandele isupport nje isupport yento engayingayicela ngezibonsa uma zigwanisa asizifosha uma mm. zigwanisa mhlawumbe okay abantu abafuna umculo wakho ngiyazi ukuthi sekunzima manje ukuthi um eh, sithole ama-cding ya uzokhangaenza wona amavidiyo um singawuthola online um eh, ma ngaba unawo vele la enkampanini siyayivula online sihle siuphumela sunawo sibhadale imali eningi um bayakuthola abantu online um mhlawumpe ko-youtube oamazon kobanaodisto kothintini hayi konke lokho anginakho kumayoutube amavidiyo mm. lapho angangiphefuma khona akhona kodwa ngiyabathembisa ukuthi um isikhathi sizafe ukuthi le ngombe ezithole yebo so ukuze ngitholakale ngizobanikeza ama-phone now yebo o 62 o 62 858 858 1714 1714 yeah iyona yeah. inumber bakithi uma ufuna uxhumana nensizwa lwa undwangu for ama-bookings eh for anything anifisa ukuyizwa ngomculo wakhe eh ningamthinta kulezo number ngiyabonga ngiyisipinye eminye sentombi asemzingwane exhubeni kwakho kwakho uma yabo ntonjana zababili azwadlula ngendlela zicela ufihle ikhanda emzeni umkhulu kwanoncipha zavuke ekuseni zibeletha abantwana ngiyabonga